di julli ci sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam muy bàyyi Fatima ak Zeynab bokk Ruqya ak Umu Kalsum kenn ku ci nekk nag am nga sa wasila muy Serigne Touba Xaadim Rasul muy Cheikhul Xaadim naan ko Mbakke aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar di ñaanal ki fi nekkal eh, Serigne Touba muy sëñ Muntaxa Mbakke mu yàgg fi lool te ànd ak wér ku ci nekk am nga kóllëre am nga koo bëggal sa bopp am na ko wóolu ginnaaw yàlla ak yonent bi mu Seydi Mouhamed Moustapha Sy di ko ziar fu ñu waxee dañ koy waxtaane di nuyu waa Dakar Buzz di Dakar Buzz mooy àddina boo nee Dakar Buzz rek kon nuyu nga waa àddina bi yëpp ndax àddina yëpp Dakar Buzz la ñuy seetaan mhm. di gërëm di sant di ñaanal borom Dakar Buzz yàlla gën a yokk mën-mën gi yow mi nga xam ne yaa fi liggéey yàlla gën laa may xel gën laa may xol bu dal ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi ba fi bëgg a yóbbuwaat. Mhm. yàlla may la ko nga yeggale ko. amin waaye eh, ñu ñaan lépp li nga ñaan eh, yal na ko yàlla nangu te boole ñu ko ñun ñëpp euh, ñuy waxtaan tey ci li ma waxee léegi waaye laata dugg ci loolu am na événement bu xew muy li nga xam ne mooy eh, train express régional bi. nga xam ne nag président daal dina ko inauguré mu commencé di di daw ñeneen ñi nag wax na koo def ñeneen ñi ànd nañ ci ak moom ñeneen ñi di ko ñaawlu lan moo ci sa xalaat. waaw sant yàlla julli ci yonent bi ndax avancement la. Eh, train dañ ko daan déggé bitim réew sama classe gi client mën na leen wo ñu wax ak mom mu ne ko dama nekk ci train bi kon ñun buñu dundé ba yalla may ñu ñun ñu am train melni Europe sant yalla ñi nga xamné ne dañuy ŋànn ngagne président nan train bi nangam ñoo dañoo soxor dañoo soxor Macky Sall mi ngi liggéey c'est pas parce que né ah dafa recevoir bi gisuma Macky Sall kenn ku ci nek bu soñon fa nga tok dang fay jog waye ginaaw yalla taaj nako na gëna togaat bu baax bu mu cofantu de mm-hmm. na gëna togaat togaay bu baax na tok ci digg bi ne faax mm-hmm. ba manam lim fi bëgg def yépp yalla jappalé ko mu yéggalé ko man nak gisumako mm-hmm. mayuma sarafuma waaw nah, bëgg na ko gis kay kenn mhm. ku nekk bëgg nga gis président sa fonte ak mom mhm. li nga am ci am xam-xam tuuti nga doli ko ko mu gor gor lu nga nap ko bu mu déglu ñi mhm. ndax ñi wax di yaq yëpp dañu bëgg tok place am dong te mëna am buñ fi togon sax ñun duñ dund ba ba am eh, eh, ki bi train bi nga xam ne macha allah ba dem ñaajo xam ne dem aéroport Mhm. félicitations président kon ki nga xam ne mooy président de la république euh, Macky Sall waaye Selbé dafa am loo xam ne gis nañu ko démb wala barki démb muy ab jigéen boo xam dafa faat borom këram te dañ doon gis ci fan yi yëpp lu violence yi nga xam ne mi ngi am ci biir kër yi ñii di faat seen doom ñii di faat seen yaay ñu gis borom kër euh, boo xam ne dañu ko faat loolu la moo ci sa xalaat loolu ci li ma rek newoon naa leen jamono ji ji di ji di ñëw nii ci kàttanu yàlla maanaam euh, ñi nga xamné manam ay xale rek ñoy dé loolu yépp ci jinné yi la rek Macky Sall sarax bi mu wara def 99 vingt pour ci ci tali bi muy accident yi 99 vingt pour lan la Macky Sall da ko wara def yàgg na wax ko avant coronavirus waaw man man mom la koy jox ginaaw mom mo jiite jité réew mi mo yore milliards yi man tay su fekkoon dama yore ay milliards dama koy defal sama réew mhm. pour sama réew am jàmm jamanté bi baña am dérëj ji accident yu bëri baña am Mhm. dugg ci géej gi bañ a am il faut mu def sarax. 99 nag yi moom nu mu koy defee 99 nag. fenn fenn fu ci nekk dañ ko fay rey sama kër fii benn leen fii rey. Mhm. li des dañuy dem Malika rey rey ko fa dem Sumbujun maanaam fépp fu ñu xam ne fii am na rab Jurbel rond bi côté boobu baaxul. Mhm. maanaam fépp fu ñu xam ne fii am na rab rek Tëngéej ci géej gi dañ fay def kii nag maanaam fépp fu ñu xam ne de fii rek am na am na lu fi nekk rek. dañ ko fay rey. tour fa deret deret ji dong lañ ci soxla li gi des ñu jox ko dëkk ya fa nek mais kon suma la déggee dafa melni 99 rap mo am wala. 99 nak nak 99 nak la le président wa manam fépp fi ci Sénégal rek dinañ fa dem dawal auto dem ba fofu jël nak ray fa mhm. fépp fu ñu fu ñuy xam ndawal gi dañ koy saraxé fofu duñu ko duñu ko delloosiwaat wat mhm. tay ji suma demone géeju Malika def fa sarax dama koy saraxé fofu ca Malika mhm. suma démé yof saraxé ko fofu dama ko fay saraxé suma démé sumu jun tour fa dama fay saraxé yap bi yap du delu wat fepp fo ray rek mo ngay sedd la ñoña sarax len dawal li ñu ñaan nga dem fenen ba mu mat ci cartonu yalla tank deful lolu hmm. man gisuma ci safara reyanté bi dina bari ci ci ci nag ci lan luñ bi tay di bu nekké geej gi amna ño xamné ñu ngi dugg ci bir geej gi di di di di tour deret ci geej gi geej gi limu soxla moy ben potu nda potu nda bu 2 kg bu weñ bi lolu la geej gi soxla ci deret mom ngay xuus dugg ci bir ñaan li ngay ñaan soti ko tank ca ñëw indi mm-hmm. yaangi deg c'est que amna lu bari lo xamne ne woneew sama bop muy lan am lu bari lu bari lo xamne mën naa ko def mais man woneew ma comme comme lan parce que amna lo xamne boko ne ko def rek mën na la japp lu mu japp sa waa kër te ñaani dom la am bari leew ma mm-hmm. dañuy xaar yalla bu ko joxé rek bu ko santé rek ñu daal di koy def ndax seet bi xeyuma xey seetal sama bop mm-hmm. manam dañ ma jox ma mën ko seet ma mën a seet gis mhm. bu fekkonte ne joxuñu ma ko woon ci problème dof wala ma fièvre wala samay dom fièvre mhm. mais buñ la joxé lepp lo ci def du lo wañi dara mhm. lool la euh, coupe coupe du monde bi mi ngi mi coupe d'afrique bi mu ngi ñew pour moi euh, gayna yit na demaat bokkat ci li nga xamné ne euh, moy joganté bi lool yit lo ci gis ak lo ci xalaat ak ndax dañu war génné sarax dañu war toji nenn wala wa comme d'habitude rek maa ngi ñaan man na xam rek li ci xew na xam ñi ñi jouer comme comme dab ni ma ci defone bu at bële passé saf ki sap machallah allah na trop bi yon mom Dakar beus lañ koy defee mhm. lu ñu gis rek wax ko wax équipe bu wara dur ci carton mhm. yalla mhm. di ñaanal Sénégal mu jël mu jël coupe bi ndax ñun mérité nañ ko dal vraiment ay jambal lañ wa man de lool lay ñaan vraiment man ma sa sañoon sama réew bi yon day jël coupe bi ma sa te té inshallah rabbi lu ci man dina ko ci def maanaam promettre naa nit ñi. bu fekkente ne xam naa bilan bi naay xam rek newoon naa leen naa xam rek. waaw waaw waaw naa xam calendrier bi dong laa soxla waaw. lépp lu ci war su fekkente ne man am naa ko dinaa ko def duma xaar kenn bu fekkente ne aw ma ko aussi dinaa lancer ne nañ def saraxu nangam maanaam am na ñoo xam ne loolu la ñuy xaar ñooy def leen sarax bu ko defee ñu def ko rek yàlla may ñu coupe bi incha allah ndax fi mu ne nii macha allah Sénégal boo xoolee changement am na. boo demee ci tali yi macha mi ngi rafet. Mhm. macha allah changement am na kon di ñaanal Macky Sall mu yàgg fi lool te ànd ak wér te lépp lu mu ci liggéey Sénégal maanaam papa Abdoulaye Wade moo commencé woon na ko eggale ci jàmm ba réew mi na xale yu góor yi am liggéey jeunesse bi surtout. jigéen ñi am liggéey bu ma sañoon jigéen ñi dañ leen utal liggéey góor ñi ut ñu utal leen liggéey mhm. kenn ku ci nekk sage femme d'état ñu yokku leen mhm. militaire ñu yokku leen gendarme ñu yokku leen policiers yi ñu yokk leen su boobaa maanaam chômage bi dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax te bu ma sañoon chômage dootu am Sénégal. d'accord loolu te dañ daan yàlla ñu ma ñu coupe bi amiin yal na ko yàlla def comme yenn sénégalais yi ñu koy ñaanee ah, ñu jublu nag ci li nga xam ne tey ji moo waral waxtaan bi muy làmb làmb yu ci bari am na fi ah, kenn déggul nga àddu ci làmb booy ñaa ñëw na fi làmb ki nga xam ne ah, moom mooy yeneen nag ñeneen daal dinañuy bëre waaye ba tey sel bi wax ci suba Bombardier di daje ak ki nga xam ni moom mooy Balla Gaye mu mel ni bii mooy troisième fois wala bi mooy deuxième fois ñoom ñaar ñu daje sel bi lu mu gis ci làmb ji ak làmb gi naka lay demee waaw xam nga Selbé Ndom moom da di taalibe Sëñ boo xam ne manam lamb ji dama ci duggoon dugg dugg dugg dugg ba suma waxul du neex léegi na xeex commencé dima xex ba sama xol tang man man dal xamna ne ci carton yalla amna yakane damay baye wax ci lamb ji parce que amna na xamne jaruko munutuma am luma ma yaay boy ci lamb ji mhm. ngone munutuma am luma ma ci lamb ji mhm. tay gi keur gi ma dekk wax waxama ko may mhm. mu yobbu manam dem ziyaare sayidina muhammad lepp luma sol wax momako jox awma kenn ku may may ñaar deureum ci aduna bi kon manam buñ may xex ci affaire bu ma wax lamb te ñepp di wax lamb ñoño ñoño dañu amul fulla rek amuñu fayda ndax xam ndax xamna lama tay wax yalla dima ci jox wërseuk manam ma cey am sama wërsëg rek am lu sol mën am lu lek lekk ci sama njaboot kenn ku ci nekk ak fa yàlla tudd na dang fay am mm-hmm. am na ay jamono xamoo woon ne da ngay bus Dakar buzz yàlla moo def sa wërsëg Dakar bus chaque phénomène ñu fay la noonu rek la demee kenn ku ci nek sa wërsëg fa nga nekk yàlla dina la fekk ne la fii fii ngay amee sa wërsëg lamb ji nak ma dugg ci yàlla def ci sama wërsëg trop trop trop trop mais après am ay xeex am ay woote bàyyi nangam nangam xam nga dama di jàmbaar rek doon surtout buur surtout ma ñaaw si sama bay bayam don bour manam ma don buuru sereet fitu wo ak jom ji don taalibib seigne touba jébbulu ci mom mu duguma jom joju la am ak fitu motax suma ragalon ba léegi bàyyi lam lambi làmb bi waaw ñu wax ci ci lambi lambi bi booy ñaa ci wona wax ndax gisuma daan d'accord suma gisul daan duma wax mhm. lambi euh, papa so papa sow ak site dereta waruna a lool mo nekkon lambi ci te gisul nga dagat ji yow bien sûr dafa tiit xulli bët yi loolu laa gisoon. loolu nga gisone wa loolu la gisone jamono ji lo gis. deggo ci la ñew ba legi ngone ngone demee bay nak demee bay nak den waxal rek sa yaram mu tang wa non non yaram bi non non yaram bi yaram bi du tang wala tay ça va non tey ça va yaa ma gis tey ma dal. Mhm. voilà dama tok yalla mi nga xam ne may won yeruma xërëm yeruma dara. Mhm. ñu wax ne Balla gay ak Bombardier dinañu bëre. yalla won ma Bombardier mu Mm-hmm. en direct laa nekk euh, ci Dakar Buzz ñëpp a lay seetaan ñëpp dañ ma seetaan ba mbër jéey laa gisoon mu rëpp mm-hmm. bi ma gisee mu rëpp ci lay def vidéo ne yàlla moo mën a maye xëy yàlla mën a maye mm-hmm. ku mën a wax combat Balla Gaye ak Bombardier nan lay demee ñi te naan ay sëriñ lañu di sàcc xaalisu jàmbur yi mhm. balaa maa xam ne mën nañu ñu ñu décortiquer combat bi ne nii lay demee nii lay demee nii lay demee mhm. ma noppi di xaar après ma gis jee tubaab ba dóor ko mu daanu te man ne ma gisee woon mu rëpp mm. ak tubaab ba na mu ko na ko dóoree euh, euh, euh, mu daanu mhm. bokkul muy combat waaw MMA bi combat bi dañ ko door mom mo bayyi gadam mu jaxan mhm. lamb ji am nañ yaakar ci yaakar ci yalla ak yonent bi mhm. ne bi balé gay la mo ah parce que man dama gis jey euh, mu reup mhm. kon man suma day wax bu fekentene yalla nak moy dogal selbe dogalul bu selbe don don dagal man may set li ma ma diko dogal dama len koy dogul ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah gisuma kaamu balla gay fen ñew fi yonew fi gisuma kan bombardier ñew fi yonew fi yalla moma nato may wax lamb du luma neex luma yalla tek la mhm. man nangu ko ndax jam day nangu dogal waye dama gison bombardier repp mhm. xulli ba di tit xulli ba di ni tit lola gison mhm. su fekante ne mo am ne nit ñi xamne selbe lolu la gis su nekké amul ñu xamne lolu la yalla dogal lambi bombardier balage dina neex ndax ñom di den jakarlo wa ci lolu sax la bëggo ñu xam nga légui ma lay may yaa ngi wax léegi eh, gisoon nga bombardier rëppeelu maanaam tit dan xuli bëtal mais boobu yaa ngi koy gis ci combat bi nga xam ne la doon eh, dala fële muy élément bi nga xam mom eh, moom ci lañ ko daanee mm-hmm. mais bii nga xam da dafay jakarlo ak Balla Gaye boobu laa bëgg nga wax askan wi naka nga parce que parfois di nga ne dina xaw a yàgg wala dina jakarlo do dina am kurpen dina am dina xaw a duur ak yooyu est ce que loolu mën nga ci wax tuuti waaw man loolu bi ko gisee boobu élément amagut bobu dañ ne Balla Gaye Bombardier day bëre mhm. ndax man Balla Gaye duma duggal aljana mhm. Bombardier duma duggal aljana Bombardier may ma deureum Balla Gaye moy may ma deureum yalla la yaaka ak yonent bi ak métier bi ma sunu borom jox bi may gis Bombardier di repp bobu enema amagut mané kon ah Balla gay dina daan Bombardier mhm. enema bi ñu door ko mu daanu bi nak bu gisatu ma ca dara xana ñom ñaan ñu taxaw jakarlo beure bi dina neex ndax dina am ñoom ñaar dinañ jàkkaarloo nappante dina am mm-hmm. mais man boo mbéjjee rëppam ba rek laa gis te ba tey falaay taxaw na doomu aadama yi xam ne Selbé nit la taalibe Sëñ Tuubaa la coloré Seydi Mouhamed Moustapha Sy la bu ma sañoon du ma wax waaye yàlla moo ma ko nattoo li ma gisoon mooy Bombardier rëpp loolu laa gis mm-hmm. kon dañ naan ah Bombardier bu rëppee Balla Gaye mooy am ndam mm-hmm. nekkul na Balla Gaye daf maa neexal wala ma jot Balla gay wala ma bañ Bombardier sénégalais la dédét ñom xamnañ ma ñom xamnañ na man xaaruma ci juroomi deureum kenn pour ma wax ndax bu né da ngay faral nit rek kon ma ma faral sama bop né ma fi ëpp alal ma fi dak ci jigen ñi manam may ma fi ëpp le lepp may joxe lepp mais yalla moy dogal lolu la gisone ne bombardier it mo repp après MMA bi xawma ñëwaat ñu door ko mu daanu mhm. ba légui gisuma dara lu ci changer lepp lu ci am nak ñu xamne du man talibé la talibé seigne touba la yalla mën a man man may wax rek mais dama gis Bombardier murup, reun mu repp repp la gis mu def tiit xulli di loolu la gis ñu bal ma ak nak ndax mm-hmm. euh, maanaam fi mu ne nii tollootuma foo am luma amaton ci lamb sant na yalla lima gënon na bëgg muy kër amna ko limu gënonu bëgg mu dem ziyaare gi sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dem ci Kaaba ga mu néegu yàlla bi sant naa yàlla julli ci yonent bi ah su amé non nit ñëpp nañu wax alhamdulillahi rabbil alamin te xamne selbe du moy won boppam yàllaa ma wan Bombardier jëxran mu rëpp mu rëpp jëxran mu rëpp mhm. su ma gisoon Balla Gaye mu rëpp dama naan Balla Gaye laa gis mu rëpp mhm. mais Bombardier laa gis mu rëpp ma Selbé Ndom taalibe Serigne Touba bii mhm. kollëre Seydi Mouhamed Moustapha di ko di ko dogu ci laa ilaha illallahu Muhammadu rasulullahi boo ba tey nit ñaa ngi may a mais loo gis mooy loo gis ma ne leen nañ xaar di ngeen koo gis Dakar Buzz dina ñëw boo ba tey leen di xaar ah loolu laa gis Lol la gis waaw ba bomba jëy rëpp daal laa gisoon su ma ci gisaatoon lenen xana li ma gis moy ñom ñaan ñu taxaw moy combat bi dina neex dañu taxaw ñom ñaan ñep manam su combat bi dina neex dina neex ah ba nak bama koy gis booba bomba jey demagul MMA xaw ma mhm. demagul eh, ba bëri jëg tubaab ba d'accord bobu gisagoo ko la ci gis mënu lenen luma ci wax rek waxuma deug d'accord nak nit ñi gisoo non bu ne na jey ñu xamne du man yalla la mhm. waaw bu nekkee boo jee daan na Balla Gaye ñu xam ne du man yàlla la da ngeen maa laaj te maanaam li ma gis rek laa wax. boo Bombardier rëpp laa gisoon. avant MMA bi. Mhm. waaw kon nag ñoo ko déggandoo muy euh, kàddu Selbé dinañ gis tamit ci làmb yu mag yi su mel noonu wala sax yu ndaw ndawaan yi. Mhm. dafay xaw a di am fitna maanaam violence yeeg yooyu ban appel ngay lancé ñi nga xam ne ñoom ñooy supporters yi. supporters yi yëpp samay samay samay doom lañu nañu xam ne àddina yemul tey ndax mbéy gay nekkoon na fi. radiyallahu anhu duubal lees radiyallahu anhu manam eh, eh, papay ama balde num tudati falay balde mhm. yel nako yalla yàlla xare àjjana radiyallahu anhu la len wax ñoom ñep manam mag ñi daan bëri ñakkon nañ fi mhm. ñoom aussi nañu xamne sen seen génération day passé benen génération ñew mhm. gis ñu kenn ku dée ba ñëwaat amut ku dée ya ñak sa bakkan say wajur nang leen moron defal ñu dok yelwaane wala ñu ñaani nañu xam ne làmb benn bis la ay minute dong la bu fekkente ne Balla Gaye daan nañ ko def fair play bu fekkente ne Bombardier moo daan nañ ko def fair play ta xam ne ñoom dañoo bàyyi seen waajur ca kër ga ñu yaakaar leen ëllëg ku sañoon boo juree doom sa doom dina la yóbbu màkk gëndal la kër teral la mhm. waaye dem di jamante dem ci stade di jamante wala ngay xaañ nit xeer affaire violence bi Sénégal baax nañ torop mais loolu rek moo leen yàq yi violence bi ñuy def seen bopp moo baaxul maa ngi leen di diggal ngir jëmmi laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi seen bakken yi doom bëgg leen ko nit ku baax da ngay bëgg sa bopp bëgg sa bakken mhm. ñaan yàlla dund tekki kenn ñaanu yàlla dund di yalwaane wala ngay doonub genskat wala nga doon leneen lu bon loo xam ne foo fu nit jublu ñu ne cim mhm. ah nit ku si nekk da bëgg koo xam ne ku ko gis na ay ay sama doom ji. dëgg la waaw di ñaan yàlla jàmm Sénégal rek jàmm ji bëri fi lool. Mhm. daraja Seydina sant nañ la gërëm la bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñu ngi doon seetaan mu nekkoon rek li nga xam ne euh, moom moo ñeel làmb suba ji ci diggante Bombardier ak Balla Gaye 2 mhm. euh, dégg nañu kàddu yi nga xam ne nag Selbé wax na ko ci euh, ñu ngi jox ñëpp dig daje suba incha allah rek ci biir Dakar Buzz TV di gërëm bu baax a baax Ahmed ci caméra bi ak ki nga xam ne moom mooy Amadou Sy moom tamit ci ci caméra bi à bientôt